Namaste. Namaste. Herzlich willkommen zu einem neuen Bollywood Reaction Video mit TK. Und heute gucken wir uns von Dabang 3 Muna Batnam Hua mit Salman Khan. Genau. Wir haben vorhin äh, ein Video zu Karina Kapoor gemacht und da war auch ein Lied von Dabang 2 und zwar auch ein sehr schönes Video. Mhm. Da war auch Salman Khan. Und ich bin jetzt gespannt, was jetzt in dem dritten Teil ist er neu raus hat 30 Millionen Klicks schon. Ja. Bin schon gespannt, was uns erwartet. Mhm. Wow. Die Outfit ist schon mal richtig geil, das Weiße. Okay. Salman Khan. Das war auch richtig geil, von oben nach unten. Ey, wenn das mal nicht heiß ist. Wer ist das? Ja, ich mich auch. Okay, die Augen waren schön. Mhm. Ja. Ich finde die Stimme jetzt irgendwie nicht so, aber... Hat der gerade eine Rose gefressen? Die hat auch eine Glasflasche. Okay. Ich finde aber die Outfits geil, diese die Zylinder. Ja. Hey, hey, hey, hey, hey. There we go. Yükseldi mm-hmm. şu an. Setting ist auch okay. Okay, das, das ist ein geiler Move mit dem Gürtel. <laughs> Hey, hey. Hey, hey. Oh, nice. Oh. oh. Wine. Ich finde seinen Schnubbern süß. <laughs> <laughs> <laughs> fuck. hey, hey. Okay. Interessant. Ich weiß und es war sehr interessant. Eine Woche und 30 Millionen Klicks, wow, not, not bad. Ja, sowas würden wir auch uns gerne wünschen. <laughs> Stimmt. ja, ich fand das Setting und so war sehr, sehr schön. Mhm. Choreo war auch lustig. Ja. Und ja. Ja, da stimme ich dir nicht zu. Ja. <laughs> Wie fandet ihr das Video? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Und habt ihr weitere Vorschläge? Was gibt's Neues im Bollywood? Könnt ihr gerne schreiben. Dann sagen wir Tschüss, aber davor vergiss nicht zu liken, zu abonnieren. Und kommentieren, das Wichtigste. Genau, und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Video.